Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV, mwendelezo wa habari, mikasa pamoja na matukio. Leo ninayo exclusive interview kubwa na nzuri inayoashiria na kuelezea ukuu wa matendo ya Mwenyezi Mungu katika maisha yetu sisi wanadamu. Niko na brother hapa ambaye amepitia mambo mengi sana, ila kubwa lililonistaajabisha ni yeye kuniambia wazazi wake baba yake na mama yake waliomzaa damu yao waliamua kwenda kumtelekeza katika msitu mnene wenye wanyama wakali. Nini ambacho kilitokea na kwa nini walifanya vile? Ilikuwaje mpaka leo hii yupo hai ana survive? Tunakwenda kufahamu yote yaliyopita katika historia ya maisha yake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 Kwa majina unaitwa nani, kutoka wapi, tuweze kuifahamu historia yako? Kwa jina langu naitwa Yasiri Ramadhani Simba mm. kutoka kijiji cha Milawilila Tawa. Mila? Milawilila. Milawilila. Tawa. Tawa. Mm. Milawilila Tawa ndo kijiji. Yeah. Kiko wapi kijiji hiki? Morogoro. Mm. Eh. Kata ya Matombo. Mm. Vitongoji vya Tawa. Mm. Kijiji Milawilila. Mm. Mwana ndio. Ndivyo nilipotoka mimi asili mm. Ramadhani Simba. Mm. Katika historia yangu mimi brother. Labda nikupange tu kitu kimoja. Mm. Kutokana na maisha yangu niliyoishi nimeishi maisha magumu sana. Mm. Kwa sababu Mungu aliniangalia kwa jicho lake. Mm. Lakini ingekuwa sio hivyo, leo hii nisingekuwa hapa nilipokuwa mimi. Naam. Kwanza namshukuru Mungu. Ndio. Kwa yote alionitendea. Mm nzee kwenye familia ya, ya mzee Ramadhani Simba. Mm. Mwaka saba mm. nilizaliwa pale. Mm. Nikalelewa kwenye umri fulani. Japokuwa alikuwa na matatizo ya mgongo. Mm. Kitovu kinatoka damu. Kitovu. Kitovu kilikuwa kinatoka damu. Mm. Na na kifafa pia vile vile. Matatizo matatu. manina matatizo matatu. Tatizo la mgongo. Mgongo. Mm Ina maana sasa hivi sio anaita nini? Mgongo ulikuwaje? Mgongo ulikuwa pindi nikienda haja unachomoka na buluzika chini. Ah, ukienda haja kubwa. Haja kubwa. Ile inaitwa bawasili. Bawasili. Hiyo. Mm. Nilikuwa nayo. Ehe. Huku kitovu kinatoka damu mm. na huku nakoa mpaka nakauka. Ina maana ni kifafa. Mm. Umeona? Mm. Sitosahau hiyo siku brother, kutokana na maisha yangu na utoto uliokuwa nao, sikufahamu kwamba nini lengo mbele yake linaendelea. Mm. Nikaenda siku ya Ijumaa. Ukaitwa. Nikachukuliwa siku ya Ijumaa. Na nani? Mama mzazi na baba mzazi mm. walionizaa. Mm. Nikawekwa mgongoni kwa sababu sikuwa na uwezo kutembea. Mm. Huku mm. nikifungwa tambaa tumboni kwa sababu kitovu bado kinatoa damu. Mm. Nikiwa kama mtoto mchanga. Mm. Hapo una umri gani? Na miaka saba. Kitovu kilitoka damu tangu unazaliwa mpaka unafika miaka mpaka nafika miaka saba. Mm. Eh. Ehe. Baada kuchukuliwa pale nikawekwa mgongoni brother. Kutembea uwezi au? Natembea najikongoja kama mtoto unayomuona mwenye labda mwenye miezi kadhaa. Yaani una miaka saba lakini unatembea kama mtoto wa miezi. Kutokana na matatizo yangu nilikuwa nayo. Ndio. Mgongo unanisumbua. Kitovu kinatoa damu. Mm. Nikikoa na nakauka. Kifafa. Afya nitaipata wapi? Mm. Sio ngapata afya kwa hilo. Mm kweli wakanichukua kwamba kwenda kuchanja wapi? Kuchanja kuni. Ku, mwituni. kuni. Ehe. Mwituni sehemu gani pori gani? Msitu mkubwa Zegea Milawilila. Mm. Kwenye story upo. Mm. Utafute utaupata. Mm. Niliachwa katikati ya msitu. Yaani ulipelekwa ilikuwaje mpaka unaachwa? Yeah. Chanzo cha kuachwa brother. Mm ilitokea hivi mm. nenda wazazi wangu vizuri nani kule msituni mm. kwenda kuchanja kundi mm. lakini baada ya pale kwa sababu msitu una hali fulani kwa baridi sana mm. na mimi kwa hali yangu haikuruhusu kuishi kwenye baridi sana mm. nilianza kukohoa mm. kilichoendelea sikukifahamu ina maana kifafa kikakushika tena porini pale ndio hivyo uh -huh. baada ya kuendelea ile hali mm. itabidi nimefanyaje nimegauka. Wakati unaanza hiyo kukohoa kifafa kinakuja, nilibebwa mgongoni mm. baada ya kuzinduka pale mm. nikajikuta kwamba niko mwenyewe kwenye msitu mnene mm. na mzito mm. wenye chuki na masimango, kuna wanyama wakali na kuna nini na kila kitu, lakini ndio maana nasema nashukuru Mungu kwa kudwa alizonifanyia mpaka leo hii nakuwa naitwa Yasiri. Ilikuwaje? Ni baada ya kushtuka, ulishtuka muda gani? Ilikuwaje wakati unashtuka huwaoni wazazi? Nilishtuka baada ya masaa kama mawili mbele. Mm. Pindi naita mama, mama simuone. Mm. Pindi naita baba, baba simuone. Mm. Hakuna sauti ya aina yoyote ilionijibia zaidi ya kunania ni waning'ong'a juu ya miti. Mm. Kwa maisha kuisha. Sina pa kwenda. Mm. Na uwezo wa kutoka pale mwituni kurudi nyumbani mimi sina. Kwa nini? kutokana na hali yangu. Njia ipo unaiona? Hakuna njia utakayoiona kwa sababu hata alivyoingia mimi sikufahamu kwa aliingia vipi. Mm. Tambua alikuwa mdogo mm. na alikuwa na matatizo. Ina maana sikupata channel ya kutembea kama alivyokuwa atembea wenzangu. Kwa hiyo msitu ule ulikuwa umewahi kwenda ujawahi? Sijawahi kufika hata siku moja. Uh -huh. Sema niliishi siku ya kwanza porini huko. Porini. Mm. Nilala kwenye pokoti la mti mmoja unaitwa mlawelila, ni pango moja inachimbikaga hivi kwenye hiyo miti mm. kwa sababu ile miti na mambo mengi sana kwa tiba asili mm. nikalala kukacha. Siku ya pili nilichimba muogo wa polini mm. nikala na nasi jekundu endapo la msitu nanasi, kuna nanasi kuna nanasi pori eh, mm. ni jekundu mm. kama hapo unavyoona mm. itabidi nile kwa sababu naumwa njaa mm. na navyoliona lile kama liokuwa nyumbani kule alikuwa nayaona watu wanaletea na mimi itabidi nile ile mm. baada ya siku ya tatu mm. usiku wa saa nne mm. watokeza watu wawili wazee mm nakumbuka alikuwa bibi anaitwa Binti Bona. Alikuwa anaitwa Binti Bona. Binti Bona huyo bibi. Yeah. Ehe. Uh -huh. Anatokeza mzee mmoja aitwa mzee Mkata. Mm. Kwenye ule mti mkubwa. Mm. Nakuja kushikwa bega. Baada ya kushikwa bega nilistuka sana mm. kwa sababu sikujua. Kamana alinishika. Sema alichokifanya mimi. Kauli yangu ya kwanza niliita mama. Mm. Kwa sababu ndio aliniacha pale. Mm. Baada ya kushtuka simuelewi leo bibi mtu alionishika mm. kwa maana kwa sababu hayuko kijijini kwetu, yuko kijiji cha tatu cha nne. Ulikuwa mjui Simjafahamu. Mm. Vipi mbona uko hapa? namwangalia kwa sababu bado sikuwa na umri wa kumjibia mtu kwa haraka haraka mm. kutokana na matatizo yangu na sijazoea na watu, kwa sababu nilikuwa hata kuenda kwa wenzangu kucheza mimi siwezi mm. Nilivumilia yote fresh. Baada ya kuulizwa ulizwa, kaambia mimi sijui, kwa sababu nilikuja na mama na nilikuja na baba, lakini ndo kama hivyo unavyoona nimeachwa huko Una muda gani? na siku ya nne leo mm. Ndugu, sikufichi, wale wazee waliulizana, walivutana pembeni kwanza mm. kuongea mawili matatu. Mimi niko kwenye shina la mti wa mlawilila juu huo mti hata sisimizi hapandi. Mm. Ni mti mkali sana wa dawa Morogoro. Mm. Dawa za asili. Asili. Mm. Waliulizana wenyewe walipata majibu, wakaja pale wakaambia babu tunakuchukua sisi. Mm. Na muda huo pindi wananichukua mimi Mungu aliona kwamba kunipa mtihani ili na mimi nisaidiwe mm. kutokana binadamu. Mgongo muda unabembea mm. ile bawasiri imeshatoka, nimejisaidia eh? Eh, inazoa majani chini, yani utumbo sehemu ya jakuwa mm -hmm. chini eh. Ah, ah. Kumbe ukatelekezwa kwa sababu ya janga hili. Ah, wakagundua sasa kwa nini mhm. umetelekezwa. Mm -hmm kaongea na mwenzake kiruga mm. na mimi mwenyewe nilikuwa nakifahamu na nakifahamu mpaka kesho. Waliongea jambo gani? Msole tomle rayu kwamba kokula maana yake mm. mchukue huyu mtoto tunamtibia, afu mbona anapona anakuwa ah. Maana bibi yule kachukua aliva kaniki, kachukua kaniki yake, kanichukua kanika mgongoni, kafunga kaniki yake vizuri wakafanya mambo yake pale, wakabandua magome yao wanawataka. Mwisho muda tulivyotoka sijafahamu. Ina maana wao walikuja pale kwenye mti kwa lengo la kuchukua dawa, kuchukua dawa. Mm. Ina maana ni wa, ni watu wa tiba asili, watu wa tiba asili walinichukua eh. kweli, yeah. wakapotea na mimi tukaondoka. Mhm. Mm Fika nyumbani kweli, nimekaa wiki ya kwanza kwao. Sasa kwao sasa, Mhm. maisha mapya yanaanza. Mhm. wiki ya pili tunaanza tiba mm. yani ilibidi tuanze tiba mm. ikachukua pipi kijaa kwa macho yangu naona mm. ile pipi na utapolini inawacha sana mm. na ukitafuna hivi mpaka yani fizi zinatoka hata damu mm. ikachukuliwa mti wa la mm. ikanikuchukua kiswila kinachoota katikati ya mto kiswila ni kinini kuna majani fulani yanatoka katikati ya mto ah mto ukiwa unapita hivi huku na huku vile vinatoka katikati mm ukachukuliwa mm. Vilipondwa vilichanganywa, sijajua kingine ya nini, walichokiongezea, sijajua walichokiongezea mle ndani uh -huh. Lakini mwisho wa muda wakanipa uji mm. na dawa zingine mm. endapo sizozijua mimi mm. Nikanyweshwa. Baada ya kunywa ule uji, baada ya nusu saa ikaanza kuuma haja. Baada ya kuuma haja, mgongo umechomoka tena tena Walichokifanya ile pilipili inowasha mm. nikachukulia mimi kabandikwa kwenye ule mgongo ulirudishwa ndani na ulibandikwa kwenye Injili ya Yakobo haja kubwa eh, eh, eh mgongo mtu anakuelewa eh, eh mm. kwenye ile njia haja kubwa mm. ulisogomezwa ndani na nikabandikwa ile pilipili na zile dawa mm. nikabandikwa nilifungwa baada ya siku sita ya saba nikafungwa na taulo eh. vizuri eh. na uweze kufungua eh. hata kwa vibaya kwa sababu unafungwa na mikono unafungwa. Ah, maumivu yake sasa. Uni ukojoi baba. Mkojo yani haja ndogo itoke. Haja ndogo haiwezi katoka haja ndogo wala haja kubwa na usikii kama inaumaje. Yeah. Kwa maumivu uliokuwa nayo pale. Ah, maumivu mengine yalikuwa makali kuliko maumivu huko ya haja. Sana. Mm. kusikia chochote. Mm. Lakini nakumbuka siku ya saba asubuhi baada ya kufika saa tatu nikaja nikafunguliwa mm. zile zile dawa zao mm. Lakini chakula ulikuwa unakula? Nakula, nakula sio kwamba nakula mm. si linaonja kwa sababu maumivu uliokuwa nayo uweze ukala mm. kama vile unatakiwa Nimekonda mimi huyu, ukinifanya hivi mimi naenda chini mm. kutokana na mazingira yale pale mm. uweze kula chakula endapo una furaha moyoni na una shida hasa. Unajua kabisa shida mimi siwezi nikaitatua blow inauma. Mm. Sema Mungu namshukuru sana mm. kwa miujiza ulinionyeshea mm. katika maisha yangu. Mhm. Mm Nikavuliwa ile tambaa brother. Nashukuru asubuhi nikakaa mchana ile saa kumi naenda toilet kwamba najisaidie ili hali sikuiona. Hiyo sehemu ya haja kubwa haikutoka. Haikutoka. Mm. Lakini kitovu? Kitovu bado kinatoa. Bado kinatoa damu. Kwa hiyo ukahisi tatizo la kwanza huenda limeanza limesha. <laughs> Ehe. Waliniambia wewe umeenda chooni eh, kuna haja kuna mazingira aina yote yaliyokutokea tofauti. Kule anaongea kidogo atuongee kama sisi tunavyoongea. Mm. Kaambia hapana. Sijaona chochote. Kuna maumivu nasikia. Hapana, sijawahi kusikia. Sijasikia tena maumivu. Ndio kitovu. Mm nilikata kucha hizi tatu tatu, nakumbuka, siwezi ngasahau za kidogo cha kati kimoja, gumba huku na huku, na cha mwisho cha kulia mm. Sijajua alichokichanganya kingine mm. Walichanganya, walichanganya wenyewe, najua na wenyewe walivyofanya, kwa sababu watu wazima mimi siwezi kufuatilizia mm. Na kwa sababu nilikuwa na hali zangu nyingine tofauti mm. Itabidi dawa ifanyaje wamechanganyanganya wamenipa mimi nime nakunywa siku saba ikiwa na kucha huko ndani eh nikunywa siku saba mara ngapi kwa siku siku nakunywa mara tatu mm. baada ya siku saba mm. ndio nilikuwa nakunywa ile dawa mm -hmm. nashukuru kitovu alikaanza kuona kinapotea kwa sababu kilitoka hivi alafu kiani kama kimevimbia nje kinatokeza nje. Mm. Niliishi kwa uwezo wa Mungu. Mungu mwenyewe ndiye alikuwa anajua mimi itabidi niwekwe vipi ili nifike lengo mm. wapi ninapotaka. Aha. Na sijajua Mungu kwa yani kafanya hivi kwa sababu gani? Mm. Naishi ana sababu zake mpaka mimi leo naishi. Mm. Kaka niliishi pale vizuri na maisha yangu yakaenda vizuri, kwamba naishi pale na magari vipi, wakanichukua kanipeleka shule. Nikapelekwa shule darasa la kwanza. Mm. Nikasoma mwaka ukaisha. Nikapelekwa shule darasa la pili. Naendelea na shule darasa la pili. Nakumbuka ilikuwa mwezi wa saba tarehe kumi na nne mm. elfu mbili na nane mm. Baada ya kutembea naenda shule narudi, ghafla narudi nyumbani kutoka shule na kutata wamejaa nyumbani nyumbani mm. ah. sijui ile sijui ile kwa akili zangu mimi za utoto zisiingia kichwani mwangu mm. mzadi labda kuna sherehe ukajua kuna sherehe ndio hapo sikuambiwa mm. lakini nafika pale nakutana na babu babu baada kuniona kanikimbilia kanikamata mm. kanikumbatia babu huko akiwa analia mm. sikujua kinachoendelea nini kwanza mm. babu mbona unalia vipi mjukuu wangu, nyamaza, vumilia kwa maana yalokukuta bibi yako amefariki. Nililia sana kwa sababu ilikuwa nguzo yangu na kama familia katika maisha yangu ya kunishika mkono na kunyanyua ili niendelee kule ninakokwenda. Nililia sana. Mm -hmm. Na alikuwa na umu kilichomuua bibi alidondoka chooni mm. baada ya kwenda kujisaidia alipata ajali, bibi akadondoka chooni, kaudishwa ndani. Mungu afai sani zake kwamba japo binadamu nampenda, lakini Mungu anampenda zaidi na ujui wakati wake. Ina maana alifariki kama kitu ghafla, kwa sababu pindi natoka asubuhi nyumbani alikuwa ananipa maelekezo, hata kama nitaenda shamba babu, chakula ukirudi utakuta hapa. Mm. Alikuwa ananipenda sana, sio bibi yangu kunizaa, sio bibi yangu kumzaa baba, sio bibi yangu kumzaa mama, ni bibi mlezi wa kuniokota mimi. Mm. Nashukuru kwanza namwombea dua aishi mahala pema alipopona. Mm. Ilo mpaka kesho Mungu amsamehe kwa dhambi zake. Japokuwa alikuwa anafanya dhambi zake mwenyewe anajua mwenyewe, lakini Mungu amsamehe kwa haya. mm. Kwa uzuri wake alomfanyia. Mhm. Nikakaa msiba ukaisha. Baada miezi miwili mbele ukiwa unaendelea na shule. Naendelea na shule. Mm. Narudi nyumbani na kuta watu wamejaa kama vile walivyokuwa wamejaa mara ya kwanza kipindi kile cha msiba wa bibi. Hmm. Mm. kwa wazo langu japokuwa lilikuwa mdogo lakini lilikuwa naiona kwa watu. Mm. Labda nizani ah. Leo labda ni shughuli ya bibi. Shughuli ya labda 40. Mm. Kwa Waislamu hiyo kitu kinatokea mm. na sisi ni Waislamu. Mm. Ah. Bora shughuli iko hivyo afu mimi sijaambiwa. Na mimi ni mtoto hapa ndani. Mm naishi nao vizuri, naishi naye vizuri babu yangu, hakuwa na mjukuu mwingine zaidi yangu mimi. Mm. Babu wakitoka huko ni watoto tu wanakuja pale wanaondoka. Na najulikana kabisa kwamba mimi ni mtoto na mimi mtoto wa familia. Ah. Rudi namkuta babu ana kanzu kubwa. Watu wamejaa vigelegele vingi. Ah. Babu naambiwa sasa babu yangu kanchukua kanaika chini babu bibi yako kafariki wa kukupikia ugali ukipindi ukaenda shule, kufulia fomu zako pindi ukaenda shule. Nimechukua bibi yako mwingine kwa sababu yako wewe, itabidi akule kama vile alivyokuwa nakula bibi yako. Kweli sikufichi kaka, nafsi yangu iliingia unyonge sana, na nafsi yangu iliuma sana kwa sababu haikupita muda mwingi mm. miezi miwili sio mingi kaka. Bibi yangu nilipomzoea siwezi kumzoea kama yule yule, nilikuwa namzoea mimi mm. Nikashukuru Mungu anipe nafuu na anipe moyo wa kustahili yale mwisho muda nitakuja kutendewa. Mm. Nilijua nini kitakuja kuendelea kwa sababu ajui ukweli wa maisha yangu mimi uko vipi. Akija kunijua lazima atanyanyasa. Huyo bibi huyo bibi mpya <laughs> aliyemuoa sasa mwingine. Mhm. Mm Kweli nikakaa kwa upendo kwa ajili yako ili akulee. Anielewa. Ndio. Kweli sikufichi. Hajatendea baya babu mm. ni mazuri yote aliyokuwa anatendea mm. Tukakaa wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya tatu. Mapenzi siyajui siri yake, nilikuwa siyajui siri yake kwa sababu wakubwa ndio walikuwa wanafahamu zile siri za za mapenzi kwamba watu wakikaa ndani wanaongea nini mm. pindi wakiwa wawili. Najua kama bibi atalea kama yule alivyokuwa analea. Mm. Narudi shule, chakula hakuna, Narudi shule nitabidi nichukue vyombo ngaoshe. Nitwange. Unajua kuna kutwanga sio mashine na koboa. Mm. Binadamu anakoboa kama mpunga unakoboa kwa mikono. Mm. Sawa. Kwa vinu vile vikubwa. Ehe. Na kama mkembe sio mkembe, mkembe manake ule ugali wa muogo ule ndio umejaa sana. Mm. Watu wataka kwenye vinu hivi. Unachekecha, kuna machekecho yao unachekecha. Unakuwa unga kwamba laini kama unavyopata dukani hivi kweli alivumilia, alivumilia kile mwisho muda itabidi nimwambie babu kwa sababu anajua madhaifu yangu. Babu kifafa kimepona au bado kinaendelea? Hapo sasa kitovu kimepona, kimepona. Bawasili imepona. Bawasili imepona. Bado kifafa. Kifafa na koa. Mm. Uh -huh. Sometimes na koa kabisa pote mpaka fahamu. Mm. Ah. Hii maiti nani anasema? Bibi sasa mpya. Mm. Hii maiti wewe sasa au nani? Mnaniwekea eh, hey, maiti mimi niishi nayo. Sasa mimi nifanyaje wili hapo? Si maiti. Da. Nikamwambia shukuru Mungu. Ukiwa unasikia? Muda mwingine napoteza fahamu, lakini muda mwingine nakuwa hivi niko lili, afu naambia wewe maiti wewe. Naosha vyombo, natoka mpunga, natoka ugali wa mwogo naweka unga na chakula sekewi. Na kirudi shule cha kwanza kuosha vyombo. Cha pili kwenda kuchuma kisambu polini. Shamba. Mm. Nirudishe nyumbani watu wapate kula. Mm -hmm. Familia ilihamia pale, watoto zake walihamia pale. Mimi nikawa mfanya kazi. Watoto za kwa bibi. Huyu bibi mpya. Bibi mpya. Mm, kwa sababu mzee alioa ndogo ndogo alichagua kwamba sio kama bibi yangu. Mm. Eh. Basi hapo shida ndipo zilipoanza. Familia ikahamia pale. Familia ni kwamba ni ndugu zake au ni ndugu Ndugu zake, yaani watoto zake. Alikuwa na watoto. Walihamia pale. He, kama walikuwa kama wa, wa hivi. Mm. Mimi nikawa watano. Mhm. Mm Brother, sikufichi kinachonuma mimi mpaka leo nafikiria kwenye akili yangu na nazidi kuwaza kwamba hatima yangu itakuwaje baada siku hiyo kutoka shule bro, baada kukaa, baada ya miaka mingapi, nilikuwa darasa pili mpaka kwenye miaka mpaka kwenye darasa nne mm. Siku hiyo nakumbuka niko darasa nne natoka zangu shule, umefika gole wa mwogo umeminwa pale na samaki fulani wanaitwa kudende, kwa huko wanaita dagaa kamba Dar es Salaam hapa mm. kula wanaita kudende mm. Ikawa chakula chini, atoka shule mm na njaa mm. upewa hata shilingi 200 kwenda shule mm. nikawa begi yangu ika pembeni tabii nikae chini barazani ile kuweka begi ile chini pa kumbe kulikuwa na pasi ya kumpigia mzee kanzu babu yangu mimi mm. kanzu ya kwenda msikitini inamkaa kule mm. ikaja ikatoa mgongoni kwa sababu nimekaa nakula kabla kufanya kazi mm. Niliumia sana. Nililia sana brother kwa sababu niliungua kwa maumivu makali sana. Nimeshikwa huku mkono huku mkono. Na nani wamekushika? Watoto zake. Mm. Alafu wale... mama anapiga pasi mgongoni mgongoni. <laughs> Niliumia sana brother. Sana sana sana sana. Mm. Nililia sana. Sio siri sikuwa kumshtaki, yani sikuwa na kumshtakia kwa sababu nilifikiria mengi. Leo nimefanywa hivi, babu anarudi nitamwambia, kesho babu hayupo watanifanya nini? Mm. Asubuhi navaa fomu yangu naenda zangu shule, naumia na nina shida kweli baba sana. Hakuna mfano bro, kwa sababu Mungu ndo anajua kwa yote unayopitia. mm -hmm. Baada ya hapo gadha nikavumilia hali, lakini alokuzoea kakuzoea, kwa sababu narudi nakumbatia, sio sababu naangalia mgongo, narudi shule nakumbatia, sababu naumia naangalia mgongo, una vidonda malengelenge kibao, kwamba nimeshaungua yani Alafu navumilia bwana shule afutaki kumwambia kwa sababu najua maumivu yake atakuwaje. Nikamwambia. Yaani yani wakati ilikuwaje hiyo siku ambayo babu ana anakuona? Pindi nimetoka shule. Mm. Babu siku alirudi mapema. Mm. Kutoka kutoka samaki. Mm. Kwenye kutoka kutega samaki mm. kwenye mto wa mvua. Mm. Kule kuna tabia moja. Kuna kitu kimoja kidogo kitupa, kuna majani fanya ya yatwangwa ya mimi na mtoni hivi. Mm wanamwaga mtoni wanakanyaga kanyaga hivi maji yabadilika rangi wale samaki wanakuwa wanalewa mto mzima mm. siku babu alikuwa hajaenda shamba itabidi aelekee mtoni kwa mata samaki mboga kama kama mboga nyumbani mm. narudi shule amkuta babu karudi mapema sana ilikuwa kutoka saa tisa mm. shule shule ya Milawilila, shule ya msingi Milawilila. Babu ndo anakumbatia mjukuu wangu, Urudi shule babu. Anashika hivi mimi naumia. Kwa sababu mtu akikumbatia lazima kushika na mgongo mzima. Mm. Ile ikawa shida sana kwangu. Na kukuluka yani. Na babu ndio hivyo. Kwa sababu mdi ufu wake kwamba nina roho gani na naishi naye vipi. Mm. Kwa hiyo mbona kukuluka sana? Afu nalia. Mm. Tukana naumia. Vipi? Ah, sababu na kufomu imeloa. Ndio kubandua hivi afu wafisikizo hebu wanageuza